tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. Eh, in questo video praticamente finiremo l'album Shabby Romantic Flowers, quindi eh, creeremo la copertina e andremo a rilegare le tre pagine che sono state fatte precedentemente. Per chi non avesse visto ancora i tutorial, nella descrizione di questo video troverete eh, i link a, tutti e a tutte e tre le pagine. E avevo utilizzato eh, per ogni pagina una, eh, un tema diverso del mio kit di carte digitali. E diciamo che oggi utilizzerò l'ultimo diciamo, tema che è questo, quello con eh, gli uccellini e queste carte verdine. Questa è la carta decorata, la carta di sfondo e questa è una carta degli abbellimenti. Eh, per eh, decorare la mia copertina ho deciso di ehm, di fare solo tre pagine più la copertina così ho utilizzato tutti i temi per fare qualcosa di diverso. E detto questo non ci resta che iniziare con il lavoro di oggi e cominciamo subito con il creare la nostra copertina. Per la copertina eh, io utilizzo il solito cartoncino, spesso un millimetro e mezzo, che utilizzo per tutti i miei lavori, eh, anche di questo vi lascio il link nella, nella descrizione eh, praticamente abbiamo bisogno di tre pezzi di cartoncino eh, delle misure di 20 x 15 cm, due pezzi identici, uguali, e un pezzo delle dimensioni di 20 x 4,5 cm che sarà la spina del nostro, del nostro album. Ehm, in questo caso non voglio unirli eh, già tutti e tre sulla carta, ma voglio fare un, un, una lavorazione un po' diversa. Allora, io ho già ritagliato dei pezzi di carta dal mio kit, che sono questi, ehm, che mi serviranno per ehm, decorare singolarmente i miei cartoncini da 20x15 quindi utilizzerò questi due pezzi che ho ritagliato sul rosa e andrò a eh, decorare il, eh, il mio pezzo di cartoncino praticamente cosa ho fatto ho ritagliato dei pezzi di carta lasciando 2 cm in più per parte rispetto al mio cartoncino quindi eh, praticamente le dimensioni di questa carta sono 24 x 19 cm e adesso vado ad incollare il cartoncino a foderare il cartoncino con questa carta ho già munito il, i miei cartoncini di biadesivo e quindi non mi resta che andare ad incollare. eh, decorato le due parti più grandi del cartoncino adesso dobbiamo andare ad attaccare eh, praticamente la parte laterale dal momento che l'album verrà così quindi come facciamo allora io ho tagliato un pezzo di carta diversa che è questo e praticamente voglio fare una cosa del genere voglio andare allora innanzitutto attacco al centro poi anche se no, adesso ho tenuto 2 cm anche qui per parte in altezza al centro ma non è proprio così fondamentale che sia perfettissimamente al centro non ci interessa il mio la, la, mia spina allora le dimensioni ve le do indicative eh. io questo cartoncino l'ho tagliato 15 cm ma poi vedrete che uno lo può tagliare come preferisce a seconda di quello che vuole che si veda sui due lati della copertina ma una volta montato capirete che questa dimensione è abbastanza relativa quindi io vado a mettere questo qui al centro così in questo modo e adesso cosa devo fare devo andare ad incollare i miei due laterali in questo modo lasciando il solito mezzo centimetro eh, tra un cartoncino e l'altro che, che lascio sempre quando realizzo le copertine dei miei album abbiamo foderato la copertina vi dicevo che il 15 centimetri che avevo lasciato sulla mia carta verde era relativo perché vedete che adesso noi abbiamo una situazione di questo tipo da ambo le parti abbiamo le due carte che sono incollate in questo modo se voi aveste lasciato di più o di meno non cambia nulla diciamo che è una cosa che fate a vostro piacimento io ho deciso di farlo in questo modo ora cosa andiamo a fare andiamo a rifinire l'interno della copertina per fare ciò io ho già tagliato dei pezzi che li devo trovare sì sono qua allora, praticamente ho già ritagliato dei pezzi che andrò ad incollare in questo modo e un pezzo più largo che mi servirà per coprire la parte interna. Quindi decido un attimino come mettere le carte e poi vado ad incollare. Direi che potrebbe essere così. Quindi andiamo prima ad incollare questa parte per cui passiamo tutto con la colla copertina è decorata sia all'esterno che all'interno. Prima di andare a, ehm, a, rilegare le pagine faccio ancora una cosa, la faccio subito così, ehm, così mi, mi rimane più comodo lavorare. Ho tagliato due particolari dalla, da uno dei fogli di carta del kit di, digitale è praticamente il foglio dove ci sono i quattro fogli decorati mm, rimpiccioliti, li ho semplicemente ritagliati e questo vedete mi permette di fare già da solo semplicemente ritagliando due tasche che vado a fare all'interno della copertina da ambo le parti quindi in questo caso creo una tasca per cui metto la colla solo sul bordo quindi prendiamo questa colla e mettiamola qui così adesso che abbiamo foderato tutta la copertina andiamo a vedere come unire alla copertina le nostre tre pagine allora come prima cosa occupiamoci delle pagine allora che cosa ho fatto vi faccio ne faccio vedere una ma chiaramente l'operazione è da ripetere su tutte e tre le pagine allora l'altezza delle pagine è 19 centimetri quindi io cosa ho fatto nella piega esattamente nel centro sono andata a segnare con la matita mi sono fatta tre riferimenti e cioè uno a 9 e mezzo che sarebbe esattamente il centro della mia pagina e poi ho lasciato 8 centimetri per parte e sono andata a fare un segno sia da una parte che dall'altra a 8 centimetri questo vuol dire che dal bordo al primo riferimento c'è un centimetro e mezzo dal bordo al centro 9 centimetri e mezzo e dal bordo al terzo riferimento 17 centimetri e mezzo perché ho lasciato un centimetro e mezzo per parte e 8 centimetri tra il centro e i fori laterali questa operazione l'ho fatta su tutte e tre le mie pagine quindi sono andata a segnare con la matita tutti i fori perché adesso cosa vado a fare con il mio punteruolo praticamente vado a bucare uno per uno i fori di tutte e tre le pagine perché saranno in questi fori che io farò passare il filo per andare a rilegare la pagina con la copertina quindi è un'operazione molto semplice l'unica cosa mi raccomando bisogna solo fare attenzione a prendere bene le misure e segnare bene dove fare i fori ma è una cosa veloce e semplicissima una volta bucate le nostre pagine le richiudiamo e andiamo ad occuparci della copertina allora per semplificare le cose io cosa ho fatto mi sono fatta un, una carta che mi servirà come riferimento per andare a bucare la mia copertina cosa ho fatto ho tagliato la carta in altezza esattamente 19 come sono le pagine, così non rischiate di sbagliare. Quindi ho fatto questo cartoncino che è 19 x 4 centimetri. Vi ricordate che questa parte della copertina è e mezzo quindi io l'ho fatta leggermente più piccolina andrò poi a centrarla d'occhio e cosa ho fatto? ho segnato sulla mia carta esattamente come ho segnato le pagine quindi ho lasciato un centimetro e mezzo dal bordo ho fatto un segno 8 centimetri secondo segno altri 8 centimetri terzo segno ed è rimasto di nuovo un centimetro e mezzo dal bordo dopodiché cosa ho fatto ho fatto i tre riferimenti per le tre pagine ho lasciato dal, dalla spina centrale dove andrò a eh, a, a, a, cucire la pagina un centimetro e mezzo per parte per andare a cucire le altre due pagine quindi avrò un centimetro e mezzo anche dal foro, dal foro centrale ai fori laterali perché ho deciso di lasciare un centimetro e mezzo tra le pagine perché ho calcolato che vedete che mettendo le pagine una vicino all'altra avendo un po' tutto quello che sono state le decorazioni si è creato uno spessore di un certo tipo quindi io che cosa ho fatto? ve lo faccio vedere perché è il sistema che potete utilizzare quando fate un qualsiasi album sono andata a calcolare più o meno la distanza che c'era orientativamente tra una pagina e l'altra e ho visto che con un centimetro e mezzo eh, ci stava tutto quanto senza schiacciare troppo quello che avevo fatto e quindi ho deciso di lasciare un centimetro e mezzo tra le tre file di fuori quindi adesso cosa faccio io vado a mettere al centro del mio della mia copertina il pezzo di carta lo faccio ad occhio non c'è problema lo vado anche a fermare magari con dello scotch di carta che chiaramente quando mi serve non trovo mai allora vado a mettere dei piccoli pezzettini di scotch di carta per tenerlo fermo senza premere troppo perché così evitiamo che si rovini la carta sottostante quindi metto un pezzettino qui e giusto un pezzettino qua perché io adesso cosa vado a fare con il punteruolo vado a segnare dove devo fare i fori quindi ne mettiamo anche uno leggero leggero qui allora io col punteruolo vado a segnarmi i fori non è il caso di farli tutti intanto li vado solo a segnare in modo che quando io tolgo la carta mi rimane il riferimento di dove devo andare effettivamente a bucare quindi li faccio tutti e 9 così solo puntati diciamo ecco dopodiché vado a togliere il mio fogliettino di carta e vedete che ho tutti i riferimenti di dove devo bucare a questo punto vado proprio a bucare completamente la mia copertina occhio sempre come dico alle dita perché non sembra ma è un attimo che ci si faccia male perché questi punteruoli sono sono molto efficaci devo dire quindi andiamo a fare tutti e nove i fori sulla copertina così dopodiché andremo a cucire le pagine Dunque per cucire le pagine io ho deciso di utilizzare questo è il classico filo da ricamo che si utilizza per fare il punto croce. Ora io ho utilizzato questo perché dal momento che eh, per un tot di tempo fatto punto croce come se non ci fosse un domani, ho fili di tutti i tipi, di tutti i colori e quindi adesso li sto usando anche per fare, per fare questi lavori. E, e, quindi utilizzo questo, questo, filo, però voi potete anche utilizzare dell'altro filo che, che ritenete opportuno, non, non, è, non, è, indispensabile utilizzare un filo del genere. Allora comincerei dall'ultima pagina, l'ultima pagina sarà questa infatti non a caso io ho creato la tasca con i fiori blu perché praticamente sarà questa tasca vicino all'ultima pagina che era quella che avevo fatto con le decorazioni su blu quindi come funziona in questo modo andiamo a passare il filo nella nostra pagina entriamo nella copertina adesso per per farvi vedere rimane un po' scomodo ma lasciamo un po' di filo all'interno per evitare che si chiuda dopodiché entriamo qui nel foro dall'esterno della copertina così pagina pagina poi tiriamo tutto adesso lascio tutto molto morbido così potete vedere potete vedere i passaggi così sono più chiari ora rientriamo di nuovo qui nel centro in questo modo qua ok allora inizio a tirare un po' i fili perfetto rientriamo di nuovo nella nostra pagina così e andiamo a legare i fili da questa parte in questo modo dopodiché taglieremo il, il filo in più quindi andiamo a chiudere bene così ecco e vedete che abbiamo unito la prima pagina andiamo a tagliare il filo all'interno non lo taglio completamente lo lascio così e nello stesso modo procediamo ad attaccare le altre due pagine questo modo aspettate perché è uscita una tag eccoci qua ecco, in questo modo siamo andati a rilegare le nostre pagine qua chiaramente avevo messo la carta rossa perché la prima pagina era sul rosso Finita questa operazione non ci resta che andare a decorare la copertina. Come prima cosa, prima di andare ad applicare le decorazioni sulla copertina, voglio fare un'operazione, cioè utilizzo lo stesso stencil che ho utilizzato eh, all'interno delle pagine per decorare appena appena in certi punti la copertina tanto poi si vedrà e non si vedrà visto che ci saranno delle decorazioni sulla copertina però io voglio comunque mettere un pochino di, di questo particolare di stencil così da richiamare l'interno poi quello che si vede si vede lo facciamo anche sulla parte posteriore la parte posteriore rimane più libera quindi si vedrà maggiormente questo, questo motivo per cui magari vado a farne anche un pochino di più visto che rimane più visibile così non dappertutto non in maniera regolare come dico sempre lo fate in dei punti un pochino più marcato e in dei punti meno perché comunque rimane l'effetto rimane più bello e poi volevo anche ecco riprenderlo un pochino qui all'interno appena appena solo in certi punti qui anche che continua così che dà continuità sulla, sulla tasca idem da questa parte qui chiaramente ognuno si può sbizzarrire come vuole a proprio piacimento e col proprio gusto allora fatto ciò andiamo ad attaccare il nastro che servirà per chiudere l'album allora io per fare questo nastro vedete ho utilizzato uno dei rotoli di, del, del, nastro di cui trovate il link nella descrizione anche per altri lavori, sono rotoli, sono 10 o 12 rotoli di vari, di vari spessori di questo, di questo pizzo eh, in poliestere che ho decorato, che ho colorato con del distress, nello specifico ho usato questo forest moss che avevo che mi dà questo verde abbastanza che si abbina, si abbina, con le mie carte, quindi ho utilizzato il, il, il distress, l'ho bagnato con l'acqua e, e, poi ci ho sporcato il, il mio pizzo, l'ho già dovuto fare perché ho dovuto farlo asciugare, altrimenti non riuscivo a, a terminare il lavoro. Però è una cosa molto semplice, tra l'altro, ecco, adesso che mi viene in mente, ho fatto la stessa cosa per sporcare il pizzo che ho utilizzato per chiudere questa decorazione quindi se andate a vedere il, il tutorial di questa pagina vedete come ho fatto allora io voglio andarlo praticamente ad attaccare proprio così al centro quindi dividiamolo a metà in questo modo e lo andiamo ad incollare allora vediamo un po' deve essere uguale così ok quindi lo vado ad incollare posso utilizzare anche questa colla qui quindi poi ci saranno ancora le decorazioni che andranno a ad appiattirlo ancora meglio ma in questo modo noi iniziamo a incollarlo in modo da tenerlo fermo quindi faccio questa operazione anche allora questi sono i fili del, della rilegatura fili che però io ho deciso di coprire poi vedrete come quindi adesso vado ad attaccare il mio pizzo così in questo modo qua ok e adesso vado ancora ad incollarlo sulla parte posteriore così ok Ora potremmo innanzitutto occuparci del, della parte posteriore che è quella più semplice. Quindi pensavo semplicemente di applicare uno dei fiori del, del mio kit digitale. Nello specifico questo, che ho semplicemente ritagliato da una pagina e che adesso andrò ad incollare direi così. parte laterale invece cosa ho fatto? Sono andata a ritagliare un particolare da uno degli sfondi, l'ho tagliato utilizzando il solito righello che ho utilizzato per creare anche tutte le pagine, quindi per avere lo stesso effetto e adesso lo vado a, ad incollare in questo modo. Però voglio applicare ancora questo abbellimento, vedete? questo è un abbellimento con l'anellino e qua ci sono le due alette per bloccarlo quindi io cosa vado a fare decido a che altezza lo voglio più o meno applicare quindi faccio un segno direi qui giusto per mettermi un riferimento col mio punteruolo vado a, a bucare così ok buchiamo bene facciamo in modo che entrino le mie due alette quindi probabilmente dovrò bucare ancora perché in effetti sono più grandi vediamo se riesco a bucare con le alette stesse sì perfetto in questo modo qua quindi cosa faccio allora io ho già messo il biadesivo per cui facciamo così stacco un attimo adesso che ho fatto il foro grande a sufficienza tolgo il biadesivo ok reinserisco il mio abbellimento così ok facciamo in modo che il nostro anellino sia perpendicolare così ok e adesso vado a, ad aprire le mie alette che tra l'altro col biadesivo sotto rimangono anche un po' incollate perfetto così mettiamo giusto un po' di colla proprio così per ulteriore sicurezza in questo modo qui e andiamo ad incollare così ok prendiamo il mio osso che è sparito eccolo qui schiacciamo bene ok dopodiché andrò ad applicare qualche nastrino qui sul mio anellino quindi retro laterale e adesso siamo arrivati alla parte principale della copertina allora vi faccio vedere cosa ho ritagliato io ho ritagliato questo particolare che è il particolare della carta che non avevo ancora utilizzato l'ho stressato con in questo modo qui con una forbice in modo che abbia un effetto un po' stropicciato e poi l'ho passato con il distress, il distress vintage photo ora però voglio provare a fare una cosa del genere allora lo vorrei mettere non attaccato bene ma leggermente sollevato quindi vado a creare una curva in questo modo qui poi prendo uno stuzzicadente e vado a piegare i laterali magari non tutti adesso vediamo facciamo una prova come ci piace potrebbe essere anche una cosa così qui un po' meno magari così si vede un po' il motivo sì così va bene qui lo facciamo lungo tutto sì. andiamo a sporcare con il distress le parti che, che ho piegato così fa un po' l'effetto pergamena così perfetto e adesso lo andiamo ad incollare così un pochino sollevato allora io voglio applicare devo fare un attimino le prove perché ho ritagliato adesso vi faccio vedere tutto ho ritagliato dei fiori che sono questi e vi faccio vedere da dove li ho ritagliati perché ho ritagliato il tutto da questa carta l'ho lasciata apposta per farvela vedere da questa carta ho ritagliato il fiore che era qui sulla busta piuttosto che il fiore che era di decorazione qui e qui, le foglioline, la foglia in più, in modo da, da crearmi un po, di, un po' di abbellimenti e poi sono andata a ritagliare questo uccellino che era sulla stessa pagina di dove ho tolto questa decorazione quindi utilizzerò questi particolari per abbellire la mia copertina quindi voglio un attimo capire dove inserirli in modo da dare la misura ecco visto che il fiore voglio che si veda qui così so che più o meno questa devo metterla in questo modo allora vado ad attaccare del biadesivo qui sui due sui due laterali quindi mettiamo un pezzo di biadesivo qui e un pezzo di biadesivo sopra in questo modo qui in modo da andare poi a fermare il tutto però allora facciamo così andiamo prima ad incollare le parti che devono essere devono rimanere sotto al, al particolare grande quindi faccio così vado ad incollare prima questa rimettiamoci questo di riferimento sì così va bene poi volevo mettere ancora sì qua sotto delle foglie però voglio mettere anche un pochino di garza quindi vado a tagliare un po' di garza pezzettino lo stressiamo un po' così ok e lo andiamo ad inserire qua sotto direi prima di mettere le foglioline quindi potrebbe essere una cosa del genere usiamo questa colla che per la garza come vi ho detto già diverse volte va benissimo e attacchiamo la garza qui così in maniera un po' grezza questo andrà qui le mie foglioline le mettiamo qua per cui vado a mettere la colla solo sotto nella parte bassa aiuto sta finendo la colla da ricomprare ok quindi mettiamole qui così perfetto in modo che rimangano sollevate e poi ci abbiamo ancora questo particolare che pensavo di inserire tipo qui vediamo un po' eh? perché rischiamo che non si veda quindi quasi quasi lo metterei qui sì aggiudicato vedete che poi quando si montano le cose bisogna farlo un po' così si vede un po' man mano che si che si crea quello che, che ci piace io direi che a questo punto questo sta bene qui così ok e ho ancora un particolare che potrei mettere qua sì così quindi mettiamo la colla e lo mettiamo vicino a questo fiore qui così ok c'è ancora una fogliolina ma questa qui la attacchiamo dopo allora qua voglio mettere il mio uccellino più grande però però devo fare prima una cosa allora voglio mettere intanto dei riferimenti al pizzo che ho utilizzato per eh, decorare tutte le pagine interne quindi vediamo un pochino come possiamo fare dove lo possiamo mettere tagliamo un pezzo così e magari lo mettiamo qui ok dietro al um, all'uccellino per creare un po' di spessore andiamo ad incollare un cartoncino andiamo ad incollare un pezzettino di cartoncino così creiamo un pochino di spessore quindi facciamo due pezzettini piccoli quindi facciamo uno e due ok quindi andiamo ad incollare per creare degli spessori utilizzate del cartoncino quello che avete perché comunque cambia subito l'aspetto del, del tutto ok adesso andiamo a mettere la colla per pizzo che andiamo a mettere qui così ok e poi andiamo a mettere la colla e attaccare il nostro uccellino che rimane così in rilievo vedete più bello così ok ora non abbiamo ancora finito di decorare questa parte allora io ho preso ora vi faccio vedere ho creato due particolari che sono questi che poi ho colorato con dei colori che rimangono brillanti ma dello stesso verde della mia decorazione ehm, che sono fatti con la soft clay di stamperia e gli stampini che sono anche quelli che si utilizzano per fare eh, oh mamma mia mi sfugge, <laughs> eh, per fare gli stampini con, ehm, con il gesso, <laughs> non mi veniva in mente il nome. E eh, io però li ho utilizzati per fare con la soft clay perché la soft clay era leggerissima e quindi al limite se volete chiedetemelo nei commenti vi faccio poi un video su come realizzare queste decorazioni rimangono molto molto leggere e vanno bene anche per decorare le copertine degli album perché quelle di gesso sono decisamente più pesanti ho creato queste due decorazioni che voglio andare ad inserire sulla mia copertina adesso vediamo in che modo come prima cosa andiamo a questo punto ad attaccare il nostro particolare allora voglio ancora fare una cosa e cioè lo strappo qui ok e vado ad aprirlo con lo stuzzicadente giusto ancora per dargli un effetto ancora un pochino così va bene così ok sporchiamo col distress mm. sì così vedete mi piace rimane un po questo particolare allora togliamo il biadesivo e lo andiamo ad incollare leggermente non piatto piatto direi ma allora intanto cerchiamo di centrare dove avevo pensato almeno nella parte in alto così perfetto quindi andiamo ad incollare qui e poi la parte sotto la vado a tenere leggermente non tanto eh appena appena ecco così vedete che rimane un pochino sollevato ok vediamo un po se questo qui no è troppo grande allora potremmo magari inserire poi qualcosa qui allora adesso vediamo finiamo di applicare le decorazioni allora avevo in mente di fare una cosa del genere sì quindi allora mettiamo questa colla adesso che tanto mi serve per le applicazioni un po' più spesse aspettate che è rimasto appiccicata un po' di colla sulla mano ok allora mettiamo appena appena un po' di colla qui e andiamo a fermare il pizzo così e ora andiamo a mettere la colla in questo modo e così lo blocchiamo adesso dobbiamo aspettare un attimino che asciuga ma fa in frettissima invece questo a questo punto lo metterei qui così ok quindi andiamo ad incollarlo va bene qua così rimane un po in obliquo lo tengo fermo un attimino giusto che faccia un attimo presa la colla ok e ora voglio ho preso voglio mettere questa è una chiave come quella che trovate all'interno di una pagina anche di queste poi vi lascio il link la voglio giusto appoggiare in questo modo qua però visto che rimane un po' scuro cosa faccio? vado ad inserire un pezzettino piccolo piccolo di garza che potrebbe essere tipo questo guardate che carino eh? io lo vado a mettere qui ok quindi metto un po' di collo metto un pochino di garza così e adesso vado ad incollare la mia chiave così in questo modo tanto lei adesso è così ma poi appena fa presa piuttosto metto anche proprio un puntino piccolissimo di colla qui eccoci così rimane ben bloccato faccio vedere da vicino con la garza sotto che gli dà un po' di luce così a questo punto volevo ancora mettere qua un piccolo particolare potrebbe essere tipo del pizzo che richiama potrebbe anche essere proviamo sapete che io faccio le prove così con voi eh? non è che vediamo un po' eh sì perfetto quindi utilizziamo anche questa colla che tanto è sufficiente vado a mettere un po di colla qui all'interno ok e vado a mettere il mio pizzo così uh -huh. ora aspettiamo che asciuga mi piace che così fa motivo ora proviamo a fare il fiocco vediamo l'effetto finito ho fatto un fiocco bruttissimo quindi rifacciamo il fiocco perché avevo fatto veramente uno proprio ed eccoci qua sì, così va decisamente meglio ancora un'ultima cosa voglio andare ad appendere dei nastrini sul mio gancettino tagliato quattro pezzettini di nastro tra cui due fili sottili rossi giusto per richiamare un po' il nostro album e adesso proviamo a capire come agganciarli sul nostro occhiellino quindi facciamo una cosa del genere allora voglio lasciare la telecamera che si veda quindi mi diventa un attimino più, più complicato ok quindi andiamo a passare tutto di qua così ok tiriamo bene così ok e abbiamo attaccato il nostro nastrino direi che il nostro album è terminato Spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto, con questo abbiamo finito il nostro lavoro che è andato avanti diciamo quasi un mesetto e fatemi sapere se vi è piaciuta questa, questa cosa di, di realizzare un, un, progetto un pochino più complesso che chiaramente non si sarebbe potuto fare in un video solo perché, perché sono lavori molto lunghi, eh, però in questo modo credo insomma che siamo riusciti a fare qualcosa di un po' più complesso, più bello, ma come avete visto alla portata di tutti. Eh, se avete dubbi o domande, come dico sempre, scrivetemi e, e, sarò felice e cercherò di rispondervi il più in fretta possibile. Se non siete ancora iscritti al mio canale e avete piacere di farlo, iscrivetevi, così mi aiuterete a farlo crescere. E detto questo, non mi resta che come al solito augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!